por favor, señor productor. A ras de cancha, así fue como se vivió algunos afortunados también, como Jean-Paul Cuadros, que estuvo ahí a ras de campo, viviendo y sintiendo la emoción y viendo la corrida de Cristian Cueva para luego dar ese pase fenomenal, en lo que luego aparece Edison Flores y define muy bien. Define muy bien, luego de que no había tenido de repente un año tan exitoso, no se había casi hablado de Orejita Flores a lo largo de este 2021 y tampoco del 2022. Lo celebra junto a todo el equipo. Eso es lo que tiene la <laughs> selección peruana, el colectivo, Raciel García también con las bromas y los juegos. Se siente como si fueran hermanos, ¿no es cierto?